қандай бақыт жақсы өзіңіз кетіп жатасыңыз бақыт эме ә, азыр аэропортко барып келе жай срочно жеңең келе атат айылдан тосуп алчы сұраныш мына беш жүз сом берем саат канчага мына жарым саатта келет уже а эгер жеңем келбей калсачы келбей калса миң сом берем миң сом <laughs> анда барып келейин тетиги байке үч сааттан бери ошол жерде уктап атат эй ооба кичине ойготуп үйүнө узатып койбойсуңарбы эмне бул кандайбы эми кечиресиз мен аны саат сайын мынтип ойготуп счет суратпаймын кайра кайра сен да уктап атсаң саат сайын келип бирөө ойгото берсе көресің көрөсүңбү тез ұзатпауға Байке! байке ай шот жоқ айтайыншы емес тұрасыз ба үй жайыңыз бар ғой емес пе есік қаяқта есік түз барсаңыз шығасыз есікті алып кетіп кетіп қалайық болып аябай чоң рахмат анан менин атыман могу жерде отургандан баарынан бир стакандан компот берип қойсыз ба <laughs> ай байке бул жерде өзүңүз көрген элестен башка эч ким жок так что ошону айтып атам чоңуңуз мага компот берип коесузбу бир стакан жана эле ушинтип бербейсиз анан жанагы бир мөйт мөйт чукчу эмес го айтып атпаймынбы кечирес мага меню кереги жок эме мага бир кесим нан бир кесим нан анан бир чайнек чай берип коесузбу бир чайнек чай дагы болду болдубу ооба болот байке эми бүгүн деген майрам да мындай майрамдагыдай чоң чоң нерсе жебес дегеним го анда неме эме деп жазыңыз беш кесим нан не заказ қыласыздар құрдағың бар ба құрдақ а байке құрдақ түгеніп қалды әлі а бір порция гуляш беріп қойсын ба жоқ гуляш дагы ошо жаңы эле түгөнүп калды эмне бар анда досум анда пельмен бер анда пельмен пельмен и неме бүгүн ошо пельмен жасабай калдык эле эмне эчтеке жокпу жок билесизби бай ушундай атат азыр 왜 너좀 뛰라는데 başka şeyler öğreteceğim. Dürtçü başka şey öğreteceğim. Günde gün Mesta çok, mesta çok. mı mesta? мен чай илейт чай илечесіз қандай чай қандай чайыңар бар көк чай же қара чай мейлі қара чай индийский же қытайский мейлі индийский бұлақтың суысынан ба же мындай крантан алынған суудабы чоң жигит мага чай бе же жокпу а чай берем азыр жазып алайын чоңкуз э булактын суусунан булактын токко кайнаганбы же самоордо кайнаганбы самоор чоң жигит самоордун мүмкүн отунга кайнаганбы же тезекке кайнаганбы чоң чоң жигит тойдум уктуңбу чайыңа аябай тойдум мынакей жарылайын деп калды сенин индийский чайыңы мына моу агыма саламатсызбы саламатсызбы кандай чай ичесиздер аябай соны тама тамақ екен не болды Байпан алмаштырдың бе ооба алмаштырған, алмаштырып алғам үйден шығып бара жатқанда да алмаштырып алғам жіті ой алмаштырған, деп жатамын әдеттен ұтпайбы мен сені бе деп мына жөнтегіме салып алған мына алмаштырған басқа киіп алған сол сол келіп білесіздер келіңіздер запас бересіңдер ма мага куурдак бул жака келиңиз мага лагман ичкенгечи ичкенге мага компот берип коюңуз яблочный бар келинчегиңерге бұл ішпейді бұл жана мен мээмди жеп канымды ичип тоюп алган құрсағы тоқ айдана мен өзім төлеп қоямын мен өзім эле төлеп коем биринчисине мен төлөйүн Жоқ эми айдана уят эми мен тұрғанда... Еркектер эркектер турганда аял киши төлеген... ой өзүм төлеп төлөп коем өзүм эле төлөп коем уят еркек эми эркек киши болуп туруп эми аял кишиге төлөтүп атса туурабы өзүм эле төлөп коем қояйын ба мен сени чайнап чайнап туруп жутуп салайын ба жоқ мен жеп салам сени жутуп салам чайнап чайнап мен жеп салам сени байке ичкенде бир нерсе заказ кылгылачы кечиресиз ба аке не заказ бересіз баардык тамақтар бар да э ооба бар давай жаз мага нормальный нормальный тамақтардан алып келсең мындай э, нормальный нормальный қуырдақ алып келчи бир от души мындай қуырдақтан болсо алып келчи нормальный қуырдақтан мындай анан кейін чайдан мына келтирчи бирди ушундай капкара кылып салып туруп бирди алып келші чайдан бір бирди салат керек жоқ э салат палаттар кызыктырбайт болды э болды давай бара берсең болды ал мен заказдарыңызды оқып беріп қояйын қана оқычу оқып берейін иә не бардық тамақтарың бар да и бар болса мына нормальный нормальный тамақтарыңа келтірші мына құрдақ пұрдақтың тамақтарың бар ғой ана мына қап қара бір чайник чай келтірші бірде а болды саат паттарың қызықтырбайды болды бәкеш <laughs> базар жоқ базар жоқ не тұрасың бұл жерде далдырап зоопаркқа келген киши алып келбейсің эртерээк мына мақұл давай делай